اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين معاكم اخوكم هوام المصري هيعمل لكم النهارده الصينيه بتاع زناتكم السور شكلي كده خدت خازوق مغري ست انا على اخري انا على اخري انا على اخري